Алты күн ыстық. мынандай сырға тақтым мынандай браслет тақтым және мынандай браслет тақтым 그린 걸 지우려고 네, 아? 왜 정말? 너불려 할수 있어. 나 잠깐만. ол мынау анау ғой анау сен алған ғой лисичка тұр ғой төбесінде Ай, үйден алсам ғой деймін мына жақтың өзі тауыр отыр екен ішім анау анда біреу кейінгі алғаным не да бір иісі жоқ дәмі жоқ бір бәле мынау да сол сияқты ғой жұмсақ салам менікі более сарылау керек еді иә мынау да саламон да бірақ бұл зеленый ғой бізде жаңбыр жауып жатыр кептеп жүрсе жерде қолым шаршады алды қолым <laughs> қазір жүз сабақ қой менде біз уже почти келдік күн шықты жаңбыр тоқтады міне біздің алған заттарымыз мынау корейский шай токпокки жүзім майы корейский лечебный пластырь Қазақстанский шоколад духи версач сосын патчи бетке арналған корейский сыворотка және тағы да басқа заттар алдық келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар